acción de la Serie Mundial una vez más. Y con regresamos con ustedes al estudio. Esperemos que así sea. Gracias por la información, José.